おはようございまっちょマッチョのピアニストのフォルテですえ今日は何を話そうかと言いますと今どんな時期でしょうか、はい、はいはいはいはいそうですよねコンクールシーズンです懐かしい苦い夏の思い出がたくさんありますこの時期にたくさんコンクールを受けて僕は落ちたこともあったり嬉しかったこともあったりさまざまなことがありましたでね今日は まあ、タイトルにもあった通りコンクールのその僕の考え方について話していこうかなと思いまっちゃはい、えー、まず先に言っておきますと僕のコンクール経歴を言いますまあ高校の時にちょこちょこコンクールで賞を取ったりとかしてたんですけども人生で初めて大きくもらったコンクールが大きい賞をもらったのが日本クラシック音楽コンクールってやつでで大学生部門で出たんですけどもそれ音大生とかたくさんコンクール受けてて その1位なしの該当者なしでで最高位をもらいました2位っていう最高位をもらいましたその後コンチェルトも弾かせてもらいました優秀者演奏会ででその次にもらったのが大学3年生の時のショパン国際コンクール in アジアっていう大会で大学生部門で音大生とかが一緒に受ける部門で受けたんですけどでそれはアジア大会優勝でストリート賞をもらいましたでねえー、っと僕のそのコンクールの考え方について今日は話すんですけどもでこれはあくまで僕の意見なので これを強要したりとかみんなにこうしてくださいねとかいう形の動画ではなくてこんな考え方のこんな人生のフリーランスのこんな YouTuber のこんな感じの考え方の人が人生にはいるんだよと音楽界世の中にはいるんだよっていう形で見てくれたらなと思いますはいその僕のこの話をしてもうコンクール落ちましたみたいな感じで俺のせいとかもしないでねもうねあくまでコンクール落ちる受かるは自分のせいでもなく誰のせいでもねえんだよもうな審査員のせいなんだよ <laughs> 先に言っとくと。だって受かるか落ちるかどんないい演奏をしても悪い演奏をしても評価される演奏をしてもしなかったとしても評価するのは聴衆じゃなくて審査員なんですよコンクールの場合それはね聴衆賞っていうのもあるんですけどそれはあくまでその一つの賞だけであってそれ以外の審査員というのは基本的に5人とか6人の審査員の方が選ぶのでだから誰も悪くないんですまず言っておくとコンクールの賞については審査員が選んだものなので1つ目 でみんなコンクール受けるのはいまあ先に言っとくとコンクールって別に受ける必要がないものでしてその例えば、まあ、キーシンとかコンクールあんま受けた経歴がないんですけどまあねコンクールっていうのは受ける必要が別にものないんです必要自体はでもみんななんで受けるの結局ピアノを本気でやってる人っていうのは結構コンクール受ける人が多いんですけど、まあ、先生とかのおすすめとか、まあ、あのやっぱ自分の腕試しっていうので受ける方が多いんですけど、はい、 でもコンクールを受けるっていう限り必ず評価される場所ですそれが予選が受かろうが落ちろうが優勝できようができまうがえっとね必ず何があっても評価されますでまあさまざまなスタイルがあるんですよコンクールでもその優勝者を決めないコンクールとか、まあ、あの評価するだけの発表会的なコンクールみたいなのもあったりとかしてでね、まあ、一般的なコンクールのこれは話です必ずその勝者と敗者が決まります はいこれも結構スポーツと似てて僕柔道とか全国大会出てて結構本気で柔道もやってたんですけど、まあ、あの負けたら終わりみたいな感じなところがあって、まあ、負けたらその次の本戦に進めなかったり全国大会に進めなかったりするんですけどはいえっとねまあ僕の体験談なんですけどもえっとね芸大の飲酒を僕は受けました過去に大学院のまあ過去に話した動画であるんですけどで、まあ、その時はダメだったんですけど落ちました芸大の石でも その芸大の1年直前に受ける出たコンクールで僕の中では人生最高レベルでかなり弾けた演奏がありましたそのショパンコンクールだったり、まあ、日本クラシックコンクールだったりで優勝した時よりもいい演奏が自分の中でできたっていう、まあ、その感情でした弾けたぞとこれは一旦ちゃうかと「へいへい審査員まだですか?」僕の演奏聞いて皆さんどう思いますか ?LINE とかしてくれてもいいんだよ。まあ、LINE しなけど。とか思いながら、えー、もう個人的にもう電話でから、君はすごいよ。 国際コンクールいやもう世界もう伝説のピアニストになるよみたいな感じのもしかしたら連絡来るんじゃないかなとか思ってちょっとねもしくはあの公表用紙来るのもあって審査結果出るのも楽しみでうずうずしてたら落とされたんですよねもうカッチーンでハふざけんなよとなんで俺が落ちるんだとまあ正直その時はもう自分を信じて練習してたので落ちた理由が分からなくてで落とされたんですよでもその評価でびっくりしたことがありましてでねあのー まあ、先生が何人かいて5人ぐらいいて6人かなそのぐらいいたんですけど半分の方が、まあ、10点中9点を超える9点何点っていうかなりの高得点をくれましたかなりの高得点なんですよそのコンクールの中ではで結構絶対9点台がたくさんあったらもうあの次の全国大会で進めるって言われててかなりの高得点ですですがその残りの反対の何人かちょうど半分で割れました点が今までもらったことない6点台っていう点があっておかしいなと 6点台って普通もらわない点なんですよ6.7点台っていうのはそのコンクールではもうよっぽどよっぽどよっぽどの連想せん限りその6点台7点台っていうのもらわなくてでそのその点をもらった人っていうのは結構えー、みたいな感じで結構やっぱショックを受けるんですねその周りのその僕の周りピアノやってる人とかで聞いてもで趣味でやってる人とかでなんかそのコンクール出たよって人と思ってその違う級にでねそのコンクールに出てな7点台もらったんだよって っていうその話を聞いてショックなんだよねっていうのをその趣味の人とかでも言ってたし、まあ、まさか僕がもらうなんて思ってなくてしかも6点台だったかなもう恐ろしいぐらいありえませんみたいなこと書かれてたんですよ嘘だろとおいどういうことやねんみたいな <laughs> ちょ待ってちょ待って違う人ちゃうかとか思いながらで俺と思って、えー、フォルテって書いてあったんで俺だったんですよでね、えー、君の演奏はえっ、ー、とね <laughs> 音楽じゃないというか、まあ、ちゃんと勉強してないよねみたいなあバレたか 僕愛媛大学なんですと <laughs> ってバレたかと思いながらでもっとちゃんと勉強しなさいベートーベンは幻覚のテンポでオナルだバレって書かれてたんですよあもうそんなもん腹立ってビーンって破ったんですけど1分後にちょっとやべえと思ってつなあのセロテンとつなぎ直しました <laughs> だってねやっぱしっかり先生が書いてくれたなその公表用紙にちょっと苛立ってピリってやったんですけどさすがにこれやべえなと思ってねちゃんとしっかりガムテープで補強もしましたまあその話は置いといてあのね 何が言いたいかっていうと評価されるってことだから必ずその何好き好みがあるんですよだって世の中にもいるでしょあのハンバーガーが好きっていう人でマック食べれないんですっていう人もいるじゃないですか俺はモスバーガーしか無理なんじゃ金があるけんモスバーガーしか無理っていう人もおれば <laughs> マックめちゃくちゃ食べたい大好きなんだよ毎日でもマック食べたい <laughs> ビッグマックとかいう人もおるじゃないですかそのぐらいやっぱその音楽ってまあ評価が分かれるとこなんでやっぱりねそのそこのその評価に ショックを受けすぎないでほしいんですよコンクールを受ける人は特にはいここが結構重要なポイントでそのコンクールは人生の全てではないんですようんっていうのも僕が先生僕の先生が言ってためちゃくちゃいい言葉があってコンクールはそれはもちろん賞とかあとあった経歴とかとしてはものすごくいい自分のブランドにはなるけどあくまで過程でしかないそのコンクールを受かって優勝したからといってそこに何かがあるわけではないんだよ そのそれはもちろん優秀した演奏家だったりブランドっていうのはつくけどそれがあるから食べていけるとかそれがあるから人生が変わる人生は何て言うのそれがあるからその何すごい人生のその変わったりとかするんではなくてそれはあくまで家庭って言ってて先生がうんまあその先生結構ちゃんとしっかりすごいコンクール取ってるんだけど <laughs> まあしっかりその家庭だから気にするなとまあそうだなと思ってでね まあ、視聴者の方で多分コンクール受ける人とかおって多分予選で落ちたりとかすることもあると思うんですでもね僕も剣ガンガン落ちたし、まあ、あの僕の先生が言ってた言葉であのねこ立った立ったペラペラの紙一枚で人生左右されるなとそのねそのどれだけ悪い評価書かれたとしてもそれはあくまでその人が嫌いだったんだなって思ったらいいんだよって先生が言ってて例えば演奏が嫌いな人が100人おった中で5人おったとしようで その審査員がもしかしたら5人おったとしたらその5人が俺に当たる可能性があるんだよ世の中で考えてたらねその可能性もあるからもうたったその紙1枚2枚3枚4枚5枚ごときであのー、何ショックを受けないでほしいうんもう全然気にせず楽しくコンクール受けてほしいまあ受けるならばねまあ受けなくてもいいんだよ本当にでねそのやっぱりそのコンクールっていうのはものすごいいいブランドにもなるし うんまあ現に俺のバズった動画見てもらったら分かるけどこのマッチョ実はアジアチャンピオンとかいうやべえ売り文句で <laughs> 出しとるぐらい、まあ、ブランドにはなるんですけどあのねあくまでそれはブランドであってでもそのブランドがあるからって言って誰かから声かかることはないし結局自分で YouTube で俺は発信してるしもう自分でアジアチャンピオンと言い出したらもう終わりだよね <laughs> でもそんなことそのぐらい自分でまああのやってるぐらいだから決してコンクールの賞を取ったところで賞をもらったところで そのなんていうのねまああんま関係ないんです、うん、もう本当に本当にね音大出たとかどこどこのすごい大学を出たとか関係なくて、うん、だからあのもし落ちる人多分世の中でコンクール受ける人っていうのは落ちる人の方が多いんですよ優勝する人よりも必ずだから落ちる人のために今エールを送ってる俺も多分何十回何百回何千回もあるけどだけどねもう気にするなうんもうたった 数人じゃでもコンクールっていうのは安い値段で安い値段でものすごくいい審査員たちがちゃんとした評価をくれるけんすごくいい貴重な場だからそのいわゆるその何そのなんか辛辣なコメントをもらったとしてもあこういう方もいるんだありがとうございますって言ってねちゃんとね受け止めたらねあの成長するから、まあ、そう思って練習してもらえたらなと思います僕もしっかりその破れ破ったんですけどしっかりちゃんとその後補強してもう一生の宝物としてもうあの表情のように 症状のようにかってるまあ嘘ですけどしっかりちゃんと持ってるのでファイルの中にうん、大大事なコメントだと思ってすごくいいその時はちょっとやっぱ感情的になっちゃったけどさすがにねやっぱいいコメントだなと思ってそこまで俺のこと考えてくれるんだいやいい先生だと思ってねうんありがとうございましたその先生あ見てないですよね <laughs> でね僕のあのとある海外の海外出身の海外の大学出た先生の話を聞いた時にその、まあ、海外のコンクールでは 審査員がつけた点にケチをつける人もおるぐらいふざけんなとなんでこんななんだこの賞意味わからん納得いかないっていう人がいるくらいだからもうねそのくらいの意気込みでいくといいと思いますその自分が納得いかる演奏ができたならでもねまあ高いと思うかもしれない23万ってコンクール出るのにでもね逆を言ったら安いんだよもうすごい先生方だからコンクールの審査員してるっていうのはだからその先生方にちゃんとしたコメントもらえるっていうのはえっとねまあいいコメントだと思って一回レッスン受けたと思って そのコンクール出ると多分気が楽になると思うからみんなそんなに気を張り詰めないでねコンクールが全てじゃないけどね落ちたとしても次の年もまああるけんねうん次の年また、うん、こうやって名前変えて送るだけで出れるけんコンクールっていうのはうん日本のコンクールは特にで僕がコンクール優勝っていうのはそれはもちろん損ではなかったし自分は今プラスに働いてるけどただそのコンクールを受けることだけにとらわれすぎないで自分の好きな演奏を見つけてほしいなと思います まあ、結局僕はあのー、なんていうんだろうねまああのクラシックってやっぱ再現性って言われてるんだけど、まあ、僕の演奏を聴いてもらったら分かると思うに再現性っていうよりはもうフォルテ <laughs> フォルテ君が好きなように弾いとるっていうかもう今楽しくピアノを弾いてる姿をみんなに発信してそれを今見てもらってるっていう形なんですけど、うん、多分再現性を結構多分求めようと思ったらまた違うタイプの演奏になると思うんですよ。 で今のところ僕はあの結構楽しく今弾けてるんで今人生の中で一番楽しくピアノが弾けてますってので多分何ていうのねもうなんかねまああのなんか楽しかったらなんか今までコンクールとか賞とか取ってきたけどそのなんか今弾いてて思ったのがなんか楽しい方が楽しいなとそのコンクールで賞とか取って楽しいってよりもなんか今こういう感じで好きに音楽を発信できて とか好きに演奏ができてるってことの方が楽しいなってことに気づいたからもう結局のところ弾くのはあなただから好きに弾いたらいいと思うよそのコンクールの後の話なそれで落ちたとか言わんでからねあのもう言わねえなほんまにあの好きに弾くっていうのはそのむちゃくちゃに弾くとかじゃなくてあのちゃんとした型にはまった中だったら型にはまった許容範囲の中だったらもう好き放題自由にやりたいことをやったらいいと思いますよ何が伝えたかったか っていうとコンクールは全てじゃないよと、うん、それはもちろん勝敗が分かって嬉しいし、まあ、悔しいしあとはやっぱ自分の自信にもつながるけどその自信が例えば優勝っていう自信になったとしたら次のコンクールでんといけんって思ってしまうさらに上のコンクール上には上があるけんそれ上には上があってそれを追い求めすぎたら潰れちゃうけんその自分のそのやりたいことと違うなとか多分思い出してくる時は必ず来るけん 自分のやりたいことをやってほしい自分の人生を、まあ、楽しめるように送ってもらいたいなと、まあ、僕は幼少期かなりピアノで辛い思いをしたからみんなには少しでも楽しく長く続けてほしいっていうのがあるからもうピアノを使って人生を豊かにあくまでピアノにとらわれすぎないでっていうのが僕の考え方そうだそして筋トレをして人生を豊かにみたいなさまざまなその自分のしたいことを見つけるっていうことで、まあ、ピアノがしたいんだったらそればかりそればかりしたらいいと思うし だからねもうその自分の人生を豊かにすることだと思ってコンクールにとらわれすぎず楽しんできてください自分の納得いく演奏が今までと昨日の自分今日の朝の自分をそのまま演奏に持っていくわけだけんその状態が再現できた時点で自分としては成功だと思ってコンクールを受けてきてくださいこれから予選とかいろんなコンクールが始まるけどみんな頑張ってくださいフォルテからの応援メッセージでした長くなっちゃったけどね まあ、フォルテのその僕の今まで22年たったの22年だけどそれが詰まって僕は今 YouTube だったり僕のしたいことしかしてないんで音楽以外にもだからねもうピアノを使って人生を豊かにしようとか筋トレをして人生を豊かにしようっていう考えだから考え方だからみんなも楽しんでいっておいでいってらっしゃいまっちゃ 믿을 그릇에 아리가 더래 요괴라만 금터먹었테 텐데 남나라 참내를 더러 크실 그 테네 뭘 맞춰 무슨 맞춰 맞춰 맞춰 맞추는 걸 맞춰 맞춰 맞춰 맞춰 맞춰 맞춰 맞춰